wacana wanaagsan daawadayaal waa mar kale iyo barnaamijkeenii xogta dahsoon barnaamijkeennan qaybtan waxaynu ku eegaynaa oo ku soo qaadanaynaa qorshaha qarsoodiga ee maraykanku ku qaybinayaan jamhuuriyadda ukrain iyo sida ay maraykanku ukrain uga dhigeen hubla aanta muddadii soddonka sannadood ahayd ee u dambeysay wixii gacantooda ku jirayna ay uga saareen iyadoo barnaamijka gudihiisana aynu ku ogaanayno qaabka ay maraykanku ugu adeegsadeen ruushka inay hor istaagaan oo dumiyaan imbaradooriyad ballaadhan oo ka hana qaada dalka yukrain ee ah waddanka ugu dhulka ballaadhan qaaradda yurub ku soo dhowaada barnaamijka siyaasadda maraykanka ayaa had iyo jeer waxa ay ku dhisan tahay inay hor istaagto ama ay joojiso soo kicitaanka iyo koritaanka wadamada kala duwan ee caalamka iyadoo warwarka ay ka qabto waddamada qaarkoodna uu ka yimaado tirada dadka ee wadamadaasi iyo masaaxadda dhulkooda jamhuuriyadda yukrain oo ah waddanka ugu masaafada ballaaran dhul ahaan qaaradda yurub marka laga reebo dalka ruushka ayaa waxa ay tahay jamhuuriyad ay maraykanku intii muddo ahaydba tan iyo wixii ka dambeeyey burburkii midowgii sofiyeeti ay maraykanku indhaha ku hayeen jamhuuriyaddaasi oo taariikh ahaana muddooyin hore oo badan soo noqotay embaradooriyad aan la loodin karayn dadka ka faaluula arrimaha siyaasadda caalamiga ah lana socdaa diblomaasiyadda maraykanka ee dalkeeda dibaddiisu waxaa qaarkood ay aaminsan yihiin in maraykanka laftoodu doonayaan inay qaybiyaan jamhuuriyadda yukrain iyadoo qorshaha ruushka uu ku dhisayo jamhuuriyado kookooban oo bariga yukrain ka hana qaada ay tahay si qayb ka mid a ah siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka maraykanka waxaana jirtay in hore halkan ay ruushku ugaga dhawaaqeen laba jamhuuriyadeed oo lohansing iyo weliba doniski sidoo kalena suuragal ay tahay inay jamhuuriyad kale u aqoonsadaan jasiiradda krimiya iyo weliba gobolka kherson khariidada yukrain markaaynu eegnana waxaa soo baxaya suurtagalnimada siyaasadda maraykanku ay ku doonayaan inay yukrain u qaybiyaan jamhuuriyada kala duwan iyadoo si taa la mid a ah maraykanku ay doonayaan inay ruushka laftiisa sii qaybiyaan siyaasadda maraykan waxaa lagu tilmaamay inay qayb ka tahay oo ay caddaymo u yihiin kabixitaankii ruushka ee caasimadda kiyef halkaas oo dowladda maraykanku aanay marnaba raalli uga ahayn raashiya inay gacanta ku dhigto caasimadda waxaynu la ogeyn in ciidamada ruushku ay ku jabeen qabsashadii ay doonayaan inay qabsadaan magaalada kiyef kadib markii ay daafaha magaalada yimaadeen oo ay dhinacyo badanna iskaga gadaameen laakiin aynu arkaynay iyagoo si fudud uga xidhiidhsaday oo dib uga baxay xidhiidhka caalamigeena waxa uu yahay mid ka qarsoon in badan oo bulshadeenna caalamkaa kadib marka ay gacanta ruushku noqdeen kuwii qaybiyey ee kala qoqobay dhulweynihii ugu ballaarnaa qaaradda yurub ee ukrein halkaasoo looga baqayay inay ka soo baxdo mustaqbalka embaradoriyad ballaadhan oo yurub mateesha kana hortimaada danaha maraykanka ee qaaradda yurub hore waxaa u jirtay in markii midowgii sofiyeeti uu jiray ay isku dayeen inay qabsadaan jasiiradda kirimiya oo xilligaa ku hoos jirtay boqortooyada cusmaaniyiinta taasi waxay keentay in waddamada reer yurub ay ka hortagaan si aanay ruushka ugu dhicin gacantooda iyagoo aanay ka ahayn waddamada reer galbeedka inay u heeliyaan muslimiinta laakiin qorshahoodu ahaa inay raashiga ka hor istaagaan inay gacanta ku dhigto biyaha istaraatiijiga iyo jasiiradda muhiimka u ah ganacsiga iyo horumarka xilligaa waxaa jirtay inay waddamada reer yurub badankooda ay ciidamo soo direen sida faransiiska ingiriiska iyo talyaaniga ciidamada oo ka dhinac dagaalamay ciidamadii boqortooyada cusmaaniyiinta ee ruushka kula dagaalamayay jasiiradda karemiya taasoo suuro inay ciidamada ruushku dib ugala baxaan ciidamadoodii iyo hankoodii ku saabsanaa inay jasiiradda karimiya qabsada dagaalkii xilligaasi waxa uu keenay inuu dhaqaal ahaan daciifiyo boqortooyadii cusmaaniyiinta kadib markii ay muddo sannadaa dagaal ku jirtay oo ay ciidamadii shisheeye ee u yimi ee ka dhinac dagaalamayey ama u heelinayeen ay iyadu qabtay kharashkeeda waana xilligii ay boqortooyadii cusmaaniyiintu deymaha dhaqaale ka raadisay waddamadii reer yurub iyadoo deymaha dhaqaalena ay siiyeen laakiin shuruudo badani ay daba socdeen taasoo ay ugu badnaayeen in dadweynaha masiixiyiinta ah ee reer yurub loo ogolaado inay degi karaan dhulka ay xukunto boqortooyada cusmaaniyiintu waxaana loo haystaa deymihii dhaqaale ee ay xilligaa gashay boqortooyadii cusmaaniyiinta inay fara u noqdeen in lasoo dhex galo ciidamadeedii iyo dowladnimadeedii iyadoo askar badan oo aan muslimiin ahaynna lagu daray safafka ciidankii boqortooyadii cusmaaniyiinta arrimahaasi waxay qayb ka ahaayeen bilowgii burburkii awooddii boqortooyadii cusmaaniyiinta jamhuuriyadda ukrain sidaynu bilowgii barnaamijka ku sheegnay waa dowladda ugu dhulka ballaaran qaaradda yurub marka laga reebo dalka ruushka laakiin waddamada reer yurub ee galbeedka qaaradda dhaca ee gedigood hore boqortooyooyinka waaweyn usoo ahaan jiray sida jarmalka faransiiska isbaanishka iyo ingiriisku waxay u muuqdaan haatan waddamo sii gaboobaya waana sababta ay maraykanku haatan isha ugu hayaan jamhuuriyadda ukrein oo iyadu ah waddankaa ballaadhan inkastoo muddadii soddonka sannadood ahayd ee lasoo dhaafay milatari ahaanna la burburiyey shacabkeediina dhaqan ahaan la bedelay cabsida ay maraykanku ka qabaan baraaduuriyaadka ahana qaada yukrainna waxaa kow ka ah qiimaha uu leeyahay dhulka jamhuuriyaddaasi kaasoo u badan dhul beeralaya oo webiyaal fara badanna ay mara sidoo kalena qani ku ah macdanta kala duwan ee muhiimka u ah wax soo saarka warshadaha ee caalamka waana jamhuuriyadda ay suuragalka u tahay in haddii kobaca dadkeedu uu maalinba taxigto sii kordho ugu dambaynta gaadhi karta marxalad ay ku maamusho qaaradda yurub marka dib loo eego taariikhda sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo koob iyo sagaashankii markii uu burburay midowgii sofiyeeti yukrain waxay ahayd quwadda labaad ee militari ahaan ugu weyn jamhuuriyadihii ka go-ay midowgaasi waxaana dhulkeeda yaalay qayb ka mid a ah hubka nukliyarka sidoo kale waxay haysatay boqol diyaaradood oo nooca dagaalada istaraatiijiga a ah, kuwaasoo gantaalahooda ku duqayn kara masaafo u jirta kubanaan mayl iyadoo wixii hub ahaa ay taangiyo nucleyer iyo hubkii istaraatiijiga ahaa ama gantaala ha noqdeen ama diyaaradee gacanteeda laga saaray oo waxna ruushka loo celiyey waxna lagu burburiyey xeryihii ay yaaleen oo ilaa maanta uu qolofkeeda ka muuqdo waana siyaasadda ay maraykanku sameeyeen iyadoo xilliga heshiiskii hubka lagaga dhigayay ukrain ay si wada jira ah u saxeexeen madaxweynayaashii maraykanka ukrain iyo ruushka markaynu eegno xagga masaaxadda dhulka ukrain waa waddanka sida aynu hore u sheegnay ugu dhulka ballaaran qaaradda yurub masaaxadda dhulka ukrain waxaa lagu qiyaasaa lix boqol oo kun oo kilomiter oo iskuweera waxaa ku xigta jamhuuriyadda farans ama faransiiska oo shan boqol iyo konton kun oo kilomitir oo isweera waxaa ku sii xiga waddamada sbain swiden iyo norwich iyadoo dalka jarmalka ay masaaxadiisu isaga tahay laba boqol iyo konton kun oo kilomitir qiyaasta dhulka jarmalkuna waxauu noqonayaa kala badh dhulka ukrain tusaale ahaan markaanu eegno talyaaniga iyo ingiriiska oo kale waxaa masaaxadda dhulkoodu noqonayaa kala badh masaaxadda dhulka yukrain amaba britain oo kale uu ka sii yaraan kara arrimahaasi waxay noo caddaynayaan ahmiyadda ay leedahay yukrain iyo baaxadda dhulkeeda dhulkaas oo ah dhul qani ku ah waxbeerashada oo haddii uu helo hogaamin iyo dadweyne fara badan oo tirada dadkiisana uu kordhiyo ay khasab tahay inuu taariikhda dhinac kasoo geli doono maraykanku waxay sidoo kale hore uga qaadeen ukrain oo uga hor istaageen inay ku biirto gaashaanbuurta neeto amaba midooda yurub waana cadeybaha qaybta ka ah cadaadiskii ay maraykanku ku hayeen yukrain tan iyo markii ay xorriyaddeeda ka qaateen rashiya xilliga maraykanka iyo reer yurubba waxay gaashaanbuurta neeto u ogolaadeen waddamo yaryar oo iyaguna xuduud la leh ruushka kana go-ay jamhuuriyaddii midabkii sofiyeeti sida latfiya litweniya iyo estonia laakiin mar walba waxa ay ka hortaagnaayeen ukrein inay ku biirto gaashaanbuurta neeto iyadoo siyaasaddii maraykanku ay xilligaa keentay inay wadamada jarmalka iyo faransiisku hor istaagaan ka noqoshada ukrein ee midowda yurub iyo weliba gaashaanbuurta neeto ilaa haatan maraykanku hub ku filan uma soo diran dhanka ukrein dagaalkeeda ay kaga horjeedo dalka ruushka iyadoo haddii ay ukrain awood la doonayso ay markeedii horeba u dayn lahayd hubkeedii nukliyeerka iyo saanadeedii kale ee dagaalada istaraatiijiga sidoo kalena haddii ay maraykanku ukrein la doonayaan inay ka hortagaan ruushka ay soddonkii sannadood ee haatan lasoo dhaafay u ogolaan lahaayeen inay ku biirto gaashaan murtaneeto